Hola, sóc la Ramoneta Polidineta. La Ramoneta Polidineta està a dieta. <laughs> Sí, estic fent una miqueta de règim. Menjo molt poquet, molt poquet. Però, tot i que menjo poquet, tal com acabo de menjar, agafo tot el residu orgànic i el baixo a la brossa de l'orgànica. I d'aquesta manera col·laboro amb el foment de l'art urbà. Molt poca cosa, eh? Mireu, tot el que he fet ara, ara aquest menjar és poqueta cosa! Uh!